ya mitte おおササムの新しい自転車ですやったね自転車来たよ買っちゃいました1週間待っ待ってましたうんどうして自転車買いましたか近所あちこち行くんでねうんうんまあ自転車があったら便利かなと思って感想は嬉しいっす チャリをうん飛ばそうぜうん <laughs> これからあのこれネットで買ったんでね、うん、あの防犯登録に行きますうん自転車屋さんで登録してくださいってそうそうそうあの歩いて1分のところにあるんでううん、行ってきますはい サブですリセトですはい今日は自転車を買ったのではるばるね自転車で30分ぐらいのところまで防犯登録に来ましたはいこれでやっと安心して、チャリに乗れますはい運動になりました久しぶりに運動できたって感じで、うん、はいなんか運動らしい運動したって感じだよねはい本当に運動しないと太っていきますね 特にサムねお腹ねパンパーお見せできません、うん、まあ、ま、でもね、うんうん、運動不足だなと思ったわ今日、うんうん、だから運動、もっと、まあ、こういう運動もっともっとしていきたいなと思います、うん、本当はジョギングとかね、はい、すればいいんだろうけどね、うん、 <laughs> でえーと自転車新しい自転車についてどう思いますか 最高古い昭和か <laughs> 令和です、はい、はい、最高です、はい、どうしてですか新しいものですからおニューですものそれも超昭和です <laughs> おニューはナウイよナウイねついていけないはいついてこい <laughs> 無理うん

ぴったりのチューリップです。チューリップ、はい、オランダ思い出します。うん、間似合わない。シャラ。うん、あの日本でいいですね。チューリップ結構、ね、みんな植えたりしてます。 まりチューリップとか見かけないで台湾じゃ見かけないねチューリップ暑すぎるからねうん、はい、暑いもんねうん あ皆さんコロナ疲れは大丈夫でしょうか大丈夫でしょうかまあコロナウイルスのせいでいろいろ自由とか失っちゃってるんだけどいいことは何ですかえっとねこううちの近所にこういう綺麗なところがあるのは知らなかった そうそうタンはずっと仕事とかほらねうんじゃあ一瞬一周しましょうそうこんな綺麗なところがあるとはねそう普段はずっと遠いところばっかり行ってるからうん、ね、今回はこう近所のねこんなに綺麗なところもあるんだってうん 本当、うん、緑が多いし鳥もねいっぱいいるし、そうそうそう、うん、鳥鳥の鳴き声いいねうんなんかこういう散歩大好き今午後5時ぐらいかなまだこっち来てないんじゃない5時ぐらいですよマジはいお腹すいたねそういえば <laughs> 空いてないです うんいやでも本当いいいいのよここねジョギングしてる人もいるしね、うん、もう一回ここに行きたいなと思います、ここいいところ見つけたんだからさうんジョギングしないねしましょうねうんなんかジョギングコースっぽいよねうんコロナストレスでぷくプクプクプクプク太ってるのでね、さもすごく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 rays of the moon. Mm hmm And I know. すごく太ってるよ。全力で漕いでくるよ。はい。で、リチャード、オッケーだったらこうやってやって。